yo yo ne olur sesten. Daha iyi. Ne? De Wendy. <laughs> Yargı dağıtma vakti. Burning Hell. Boş geliyor mu? Face. Esse vídeo a pá. Fucking skip. What? Çıkıyorum herkes Çara, Çara'yı selamlasın. Sen büyüksün Çara hanım erkeği. Beyefendi. İki aramara karşı dinlemiyorum ya. Hala param yok.